Halo Putih. Apa? Ya? Lapar. Hmm? Apa? Ya? Apa kalian berdua? Hmm? Apa? Lapar. Lapar kalian? Hmm? Hmm? Hmm? Kenapa? Belum makan kalian? Hmm? Ah. Hmm? Hmm? Hmm? Mana yang lain? Hmm? Hmm? Ya makan, makan, makan. Serapan, serapan. Ayo eh, Oren turun. Mana yang lain? Sombong-sombong dah kucingnya sekarang. Sana? Nggak ada. Ada lagi yang lain? Ih, kenapa? Siapa tadi itu? Hmm? Kenapa putih? Noren? Gaduh dulu kalian, gaduh. Biasa kok lapar kan pitam kalian. Hmm? Apa? sok-sok baik eh jatuh bingung deh eh makan makan eh marah dia hmm hmm oh, ngebut makannya ngebut makannya ya 对的。